¡Ey! ¡Voy pa' boca chica! ¡Ey! ¡Ey! ¡Voy boca chica! ¡Ey! ¡Ey! ¡Voy boca chica! boca chica! Hueleo que dijo, hueleo que dijo, hueleo que dijo, hueleo que que haga un masaje, hey, o que dijo que una haitiana me hago un masaje, hey, o que dijo, ta, ta, o que ta, ta, ta, o que ta, ta, ta, o que ta, ta, ta, o que ta, eh, eh, eh, que una haitiana me haga un masaje. El dembow me tiene comiendo camarones con pulpo. Fue Leo que dijo.